as it brushes right over my cheek See the haze as it covers my eyes Feel my body's intention No mind can destroy As it rises and leaves me numb Feel it all I stand in the way I'm lost on ground. We zijn hier in Nellem, in het noordelijkste deel van Finland, Lapland, vlakbij het Inarimeer. De dagen zijn kort, misschien maar 2, 2,5 uur licht. En het kan hier heel koud worden, tot wel min 24. En daarom krijgen we in het hotel een mooie overal. nu 1 uur, we gaan naar de Husky. The driver is standing on the skis, holding on really, really good. In front of you, there's going to be 5 to 6 very powerful dogs. You comfortable? Very. <laughs> gaat het Laura? Heel goed, dit is zo leuk. Het is echt zo mega cool. Ik hou van die honden. Nu al. Ja, ik ook nog mee. ja, is dat goed? Het is nu half elf en we gaan een stukje langlopen. Hallo, niet mij afleiden. Oké, je hebt je skis verkeerd om aan. So far? So good. Tuurlijk durf ik. Maar alleen ik weet niet hoe ik beneden kom. en eh, <laughs> lekker de hele dag in de wildernis buiten allerlei activiteiten doen. Kom, we moeten zo snel mogelijk een eitje kopen. Wij zijn... Stap 1, vuurtje stoken. smelter. En stap 3, eitje koken. En degene die als eerste een hardgekookt ei heeft, die heeft gewonnen. Nee! Zij heeft ons ei kapot gemaakt! Maar moet het er nog steeds in? Ja, tuurlijk! Ja, tuurlijk, dat kun je ook nog steeds koken. Dan gaan we een gepocheerd ei maken. Punten voor creativiteit. Jongen, jongen, jongen. Oké. er komt een kijkertje uit. <laughs> Grapjas. Die moet ik ook maar eens proberen. Ik heb helemaal nog geen Chocolade staat en beste en dat soort dingen. Bessen die wil je, die krijgt hij bij de We hebben zalm met aardappeltjes dat we gaan eten. Lekker. Dus Mensen voor koffie. Oh, hey, ja, leuk. dat je het vraagt. Wow. Marshmallows Lekker. I love that people. Vanavond maken we een excursie naar een plek waar we het Noorderlicht zouden kunnen zien. Maar niet voordat we even naar de grens met Rusland zijn gegaan. En dat is hier achter het hek. ben in Rusland geweest. Helaas, vanavond geen noorderlicht gezien. Dit is het enige wat ik heb kunnen opnemen. We zijn er helemaal klaar voor. We gaan een stukje met de sneeuwschoenen wandelen. Na een klein stukje wandelen is het toch echt wel heel lekker. Is er nog iemand die, die geen drinken had. heeft? Die dingen inleveren en dan de sauna in. Simple to use. If you throw with right hand, you put your right hand like this and right hand stay. Yes? Sir. Vandaag gaan we met de snowmobiel over het Inari-meer. langzaam, langzaam, langzaam, langzaam, langzaam, langzaam. En dan gaat hij. ongelooflijk veel. In oh. Rusland en in Finland. zaten net te eten en ineens ging bij iedereen die zo'n piepalarm had voor het Noorderlicht, daar ging dat ding af. Het leek net alsof het brand was. Iedereen stormde naar buiten en is nu op weg naar het Noorderlicht. Wij ook. Het is moeilijk te voorspellen hoe lang het Noorderlicht er is. Het kan een paar tellen zijn, het kan een uur zijn, het kan de hele nacht zijn. Dus we gaan het zien. zitten weer op het weekje Lapland. We hebben enorm genoten van de huskies, het sneeuwlopen, de sneeuwscooters. We hebben is meer gedaan? Langlaufen. Het was echt top. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Doei!